Langile publikoen soldata guztira euneko bikoma bostekoa igotzeko konpromisoa betetzen dugu. Hala aplikatu dugu, oinarri juridiko sendoa izan dugun unetik bertatik. Eta hiru jarrera errealista batekin txokatzearena, aurrekontu horrekarekin konprometitua, zero defizita, gastuaren araua eta zorraren murrizketa. Bai, egun hon, lab sindikatuaren iraultzen aldizkerirako, mesedez, bigalderatxo, Lehena, igueraren aplikazioak oinarri juridiko zendua edukitzea horrekin, zehara diratzi nahi duzun, madrilek ezarritako mugak txintxo arrespetatzea, eta bigarrena, negoziazioerako mugak edo hiru irizpide horiek dagoeneko jakin arazteak zein helburu duen. Negoziazioak hasi baino lehen maila apurtzea, eskerrik asko. Jode, txori bat.